На базаре шумный гаус, слышно разговорчик и глотка шумочий мотан. И забыл всего на сентябре гости Я на сентябре образом вам подсказала в Мои лимончики, мои лимончики Вырастал за условия на подборчики Мои лимончики, мои лимончики Вырастал за условия и любил Из низы прима, слышь, из губа посла А этой ночью мы вино